お前吸血鬼の従者ってそうだ詳しく説明しろ昨日は興味ないとか言ってたくせにお前ら引っ込んでろいやこれが黙っていられるかそうよ詳しく聞かせてよトイレ